ingin mendapat tambahan penghasilan dari hobi ya desa banget dengan modal ukuran kandang satu setengah kali satu meter tinggi dua meter mengembangkan mulai jenis ini merek nias raja dengan pejantan balak 6 ekor kewaling paling 16,5 baru tahap pengenalan sebelum dijadikan satu nah, ini udah produk sekarang istirahat dengan jantan yang bodol nah ini betina lihat saja lumayan istimewa ini ya, yang udah produk 14 kali rendang yang lumayan diistimewakan pakan pun masih tradisional plat kandang sama jangkrik 30 ekor per hari